Всем-симка, с вами Косинка. Сегодня, ну точнее не сегодня мы приехали на море. Да. Оно вот там, там, там, там. Это черное море. Почему цвет не черный, я не знаю. Ну какой-то голубоватый, наверное. Я скажу вам секрет, то что мы вчера с папой искупались. Ну да, так попускались, потому что мы ну, как бы хотели проверить, а вдруг это сон это не сон, да. Представляете, это не сон. Да. Хочу передать привет всем моим друзьям. Время 8 утра. Ничегошеньки не работает. Работает только море и все. И наш отель. Ну и солнце работает, и небо работает. сейчас мы идем немного поиграем в гольф. То есть мини-гольф. Да. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Thank you.